<laughs> Yummy! Uh, waiter! Ano po order nyo? Ah, magkano itong plapla? Plapla, 400 grams, 150. 450! Ang mahal! Sa probinsya, bulate lang katapat dyan, mahuli ka dyan, mas malaki pa! Ano ba? Nasa Maynila na tayo eh. Uy, kahit na! Ah, yung panga, magkano? Pangaho, 500 grams, 250. 250! Hoy! panga ng isda ang kinukuha namin, ha? Hindi pa mo! Ano ba? Order pa kayo o iinsultuin lang ninyo akong dalawa? Ah, Brad, huwag kang magalit. Sige, paluto mo na yan. Oh. Tapos ipagbalot mo pa ako ng isang manok. Huh? Isang manok ko? Hmm. Sige. Han! Ang mahal! Ano pa bayad natin? Ni isang buliling, wala tayo. Oh my God! Wish ka na sa pagka-complain. Jumuhin ka na lang. John, au ah, mo ako sasama ng mga John-John mo, ha? Dahil baka mapahamak lang ako. Bahala ka. Sige, maghintay ka na lang doon sa labas. Talaga! Doon na lang ako. <laughs> Walang ya. Nagirian yung hito, tsaka yung talakito. Ah! <laughs> Sir, Hito! eh. Pasensya ka na, ha? Ah. nahawig na kayo eh. Eh, saan ko ba dadali ng in-order nyo? Ah, hanapin mo na lang ako doon, ha? Sige. Pagkabaka ba tayo? Ano ba aking tangiyaman? sa kotse. Sila po may halay ko sa inyo eh. Salamat, ate. Hello, Richard! Hindi ako pwedeng mag-ballroom ngayon. Huh? Lobat ako. Ha? Huh? Bukas nga magpatingin ako sa Makati Med. Ha? Huh? Three months delay ako. Nakalimutan ko mag-bill. Ha? Ay... Lola, karumal-dumal ka. Hello? Aga, good news. Pumunta ka na sa kondominyo at nakabili na ako ng Viagra. <laughs> Maaring ako. Sorry. Sorry. Ay! Ano ba yan? Sir! Sir! Ano ba ginagawa mo, ha? Sir, sorry! Ano Sorry! Walang yan! Ano ba? Ano ba? Ano Ano ba? Ano ba? Ano Ano ba? Ano ba? Ano Ano ba? Ano ba? Ano Ano ba? Ano ba? Ano Ano ba? Ano ba? Ano Ah, ah, miss, hindi ko kayo nakitang pumasok dito kanina. Saan kayo galing? Ah, sa dagat. Sa dagat? Eh, sino kayo? Si Jezebel. Jezebel! Alam mo, type na type kita. Fresh na fresh ang dating mo. Parang bisugong bagong huli. Tsaka baba pa lang. Ulam na. Mm, ay, tumigas. Ano ba yan? Sige. Bye, Pogi.